¿Qué tal amigos? Aquí nos encontramos, estamos con José, es el doctor, a ver si nos dice su nombre completo, por favor. José Reinaldo Yaguana Bueno, este, quiero contarles ahora, estamos con el doctor este, también Iván Mena. Vamos a hablar de la moringa. Me acabo de enterar, ¿cuáles son los beneficios de la moringa? ¿Para qué nomás tenemos? Nosotros estamos trabajando en el campo de la medicina natural, lo que es la medicina alternativa, y en ello estamos este, prácticamente elaborando nosotros mismos nuestros propios productos derivados de la moringa. Ya estas son las inyecciones de moringa. Esto siempre, este, la aplicación es subcutánea y debe ser cada 15 días. Según los casos severos de cáncer se aplican las tres primeras cada 8 días y lo mismo que recurrimos también a las células madre porque conocemos que eh, toda persona que tiene cáncer tiene las defensas bajas, también eh, lo que es el sistema inmune entonces, y también baja las plaquetas de la sangre y las células madres ayudan a recuperar. Eh, la inyección tiene el precio de 10 dólares. Y claro, y cura todas las enfermedades, más de 300 enfermedades. Y entran a internet y pueden escribir ...beneficios médicos de la moringa y se van a encontrar con una grandiosa novedad. Aquí tenemos las cápsulas de moringa, que son un potencial vitamínico y muy ricas en aminoácidos y minerales naturales como es la moringa. Y acá tenemos también eh, las cápsulas de diatomita, que es para los huesos, para dolores musculares, dolores articulares, eh, especialmente para los hermanos que sufren de artrosis a los huesos. Y aquí tenemos las semillas de la moringa. Estas semillas se toman, se pela una semillita y esto pueden masticar en ayunas y tomarse con un vaso de agua y asimismo una después de la merienda como para prevenir la diabetes. Y los que son diabéticos les hace muy bien. Y estas son las cápsulas, las cápsulas para limpieza, para los que sufren de hígado graso, para los que sufren de triglicéridos, de colesterol, para los que quieren bajar de peso también sino que esta tiene una particularidad de que deben tomarse dos cápsulas el momento de acostarse a dormir. Y acá tenemos la, la hojita de la moringa, que esto debe tomarse, o sea, preparar una cucharada de hojas en seis tazas de agua, y poder tomar todo el día como infusión. Estamos acá en Ambato, doctor. ¿Dónde nos podemos, cómo podemos contactar ya con ustedes? Aquí en el sector de Izamba, a la vuelta del sindicato de choferes de Izamba, frente al nicho del Calvario, calle César Augusto Salazar y Netali Sancho. Ahí estamos nosotros frente al nicho del Calvario, donde está el consultorio. Y con toda confianza pueden venir hermanitos y nadie, nadie de los médicos que colaboran con nosotros eh, van a cobrarle la consulta, porque así es el trato que hemos nos hemos hecho con nosotros mismos, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Tenemos algún número telefónico para llamar? Hay mucha gente que ya está interesada en este momento. Claro, bueno, nos pueden llamar al 096 7710 936 y al 099 83 83 Perfecto. Señores, aquí estamos con este medicamento de la moringa. Si usted pues desea venir, pues hágalo. Y van a tener una sanación, como dicen acá, espiritual y también pues obviamente orgánica, con productos totalmente naturales. Felicitaciones a ustedes, doctores. Y nosotros pues eh, nos quedamos por acá también para ver qué es enterarnos más de la moringa. Muchas gracias. Bueno, y muchos dirán, eh, ¿cómo así le llaman doctor? Les cuento que él tiene un reconocimiento oficial. Eh, hay una división o un segmento del Ministerio de Salud Pública del Ecuador que reconoce este tipo de medicina natural, la medicina de carácter espiritual y ancestral, como vamos a escuchar a esta funcionaria. Desde el 2014, reconocidos por la autoridad sanitaria el acuerdo ministerial y garantizado por la Constitución de la República del Ecuador para el desarrollo de una vida saludable, íntegra y armoniosa en el campo bio, psicosocial y espiritual, cumpliendo con el suma causa y el buen vivir. Garantizando el reconocimiento y el respeto a la diversidad de pueblos y nacionalidades colombo-ecuatorianas, fortaleciendo la participación e integración binacional con los pueblos hermanos con tradición y culturas compartidas se ha realizado un largo caminar desde hace 12 años en el reaprender de la sabiduría de la naturaleza, espíritus, montañas, plantas y minerales, quienes nos revelan con sus secretos de poder sanador, con su única conexión y revelador de seres espirituales, hermanos superiores, tomando como vehículo a los sabios, yachas, taitas y demás denominaciones culturales, con más de 28 pueblos aquí en el Ecuador y nacionalidades, del oriente, sierra y la costa, y ahora tenemos el honor de contar con el pueblo tabalo, el pueblo aguá, el pueblo siona, quichua, pasto, saraguro, sibundó y camenzá, con su magia y poder envolvente en el rescate de la sabiduría de lo que hablamos la medicina ancestral.